अगर ये बाहर निकल गया तो अगर फोन गिर गया तो मैं तो फोन छोड़ के चला जाऊंगा क्लीन की तो देखो इसे क्या दिखा कुछ दिखा अबे कुछ खुला हुआ तो नहीं है गेट निंजा खोले मैं इनको खाऊं अगर ये बाहर निकल गया हमारा पता नहीं चलेगा उनको हमारा या किसी का पता नहीं लगेगा एक हिरन रोज खाता है एक बकरा रोज खाता है कम से कम ये शेरनी के चक्कर में है मेरे ख्याल से वो शेरनी है दूसरी वाली हाँ इसे अंदर जाना उसके पास उसने घर से बाहर निकाल दिया इसे यही हुआ ये घर से बाहर निकाल दिया इसको ये अंदर जाने के लिए हाँ, हाँ। नहीं शेर क्या टाइगर है वो मेरे ख्याल से शेर नहीं नहीं वो शेर है जो गुस्सा शेर है जो घर से बाहर है वो तो पति होगा ना जाने मार तो नहीं जा रही

इतना इतना पास आमने सामने नहीं देखा मैंने ऊपर वाली शेरनी ऊपर शेरनी अगर फ़ोन गिर गया तो मैं तो फ़ोन छोड़ के चला जाऊंगा मैं उठाऊंगा भी अरे देखो इसमें दांत ब्रश किए हैं एकदम चमक रहा है देखो शो है देखो तुम बोलते हो ना टाइगर ब्रश नहीं करता देखो कितने क्लीन की तो देखो कुछ देखा अबे कुछ खुला हुआ तो नहीं है गेट इसे इसे लगा गेट खुला है

तो <laughs> मुझे लग रहा है खाना नहीं है शिखा कैसा लग रहा है सही और पहली बार टाइगर को देखा क्या करोगे जिम गौरबट जाके जब यहाँ पे लाइव तुम्हारे सामने है है मम्मी 사람 왜 이래 사는 사람 왜 이래 사는 왜 이래 사는 देखा जाए तो क्या करता है ये खराब देखो baby, baby, baby, baby, baby,